siempre fue real, nunca ensayo Te digo la verdad, no me callo Really, really stop, más despacio De la realidad al espacio Siempre real, nunca ensayo Te digo la verdad, no me callo Really, really stop, más despacio De la realidad al espacio Rally, rally, en el auto sonando heavy Heavy no se come la peli Si fucking basic, la cima ya no atas Si con el lápiz no estás hábil, no llegas a nada Se quedan casi, papi, la actitud No sé comprando la blues Si no te explico el mood Ser honesto, el respeto, amar, sentir, eso es virtud Paso de la multitud, que no quiere mi actitud Yo le salgo a I pero también la sufrí Y sí, tener calle no te hace saber mate, vivir Yo no digo nada, pero cuando sí, ey Me sale la posta, no lo que quieras oír Y a dónde están los que mal hablaron de frente sepan Yo pensando en alto, no escucho el latrar Mi corazón sacó lo que me hacía mal como un pibe entrar al medio y yo, y yo, y yo Y es la verdad Tan sincero que no me pueden ni ni Después me lo agradeces por ser